Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Guys, guess what? We're chilling with tonight. Ta da! Happy birthday, darling. Happy birthday, darling. You are mannya gange nze duchess of santin mm. amazaale ge nazaalibwa nago mm. omumbejja najjuuko okay. yeah. omukyala ono ate omulala amannya gange nze zaharagubwa mm. e, eh, yenze zaharagubwa sinayo malala <laughs> kakati mutubuulire mmwe eh, baani era mm. kisurprise kino kyemukubye dokita mukimukubye muntulubaki um, <laughs> fe fe tuli baganda ba akram mikwano gy'abaafu kabaganda betwangaane acram e south africa tukola naye twasangiddwa nga tukomawo natuwa obubaka natugamba birthday actually twadde tukitegeddeko mhm. then tugamba tugende tumukolere surprise mm. natuwandikira okala actually bintu twavudde nabyo eri eh, biva south africa buli kyeyasabye chocolates enyingi ah, tuguze buli kika kya chocolate because that is her favorite n'ebimuli ebirungi ate nga bingi kubanga mm. byayagala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu uh, Tuesday next week again I played be my birthday um, 11th April imemessage nsabe gende w'omwami wange mwami wange where is so <laughs> oh my god um, njagala bino wammanga njagala cake njagala flowers njagala hijab hijab enesala idi um, llega la llega el sawia gold eh? um, nesti mwenye ndoza tutuchuse ilabi kwekadie kati mwebatim dr cool njaga la sente mpedeze sente i want to